Krakmanoe et Timkovka dans la région de Kharkiv ont été arrêtés. Au cours des dernières 24 heures, jusqu'à 60 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules et deux obusiers des 20 ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes centre, ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Serebrianka de la République populaire de Donetsk de Chervonopopovka et Chervoneyandibrova de la République populaire de Luhansk, Jusqu'à 80 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux véhicules et un obusier des 30 ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, les détachements d'assaut de Wagner mènent des opérations de combat de haute intensité pour capturer des quartiers dans les quartiers ouest de la ville d'Artmovsk. Les unités des forces aéroportées opérant sur les flancs apportent leur soutien aux détachements d'assaut et empêchent les tentatives ennemies de livrer des munitions à la ville et de faire venir des réserves l'aviation du groupe de troupes sud, pour soutenir les détachements d'assaut dans la région complètement 14 de sortie. Les troupes de fusée et l'artillerie ont effectué 62 missions de tir. Les pertes au total de l'ennemi par jour dans cette direction se sont élevées à 340 militaires ukrainiens, 2 chars, 5 véhicules de combat blindés, 4 véhicules, un véhicule de combat gradé MLRS, ainsi que des obusiers des 20 et des 30 Dans les directions sud et Zaporizhia, les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement de l'ennemi dans les zones des colonies de Vigledar de la République populaire de Donetsk, Marfopol, Novo-Andrivka et Kamenskoye de la région de Zaporozhye. Au cours de la journée, jusqu'à 40 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, deux camionnettes et deux obusiers des 30 ont été détruits dans ces zones. De plus, près du village de Chervone-Yakrinissa, dans la région de Zaporozhye, un dépôt de munitions des troupes ukrainiennes a été détruit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 Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté ces roquettes du système de lance-roquettes Multiplima. En outre, six véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Tambovka dans la région de Zaporozhye, velika et Maslovka dans la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 407 avions, 228 hélicoptères, 3753 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8672 chars et autres véhicules blindés de combat, 1084 véhicules de combat à lancement multiple, systèmes de roquettes, 4584 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 9504 unités de véhicules militaires spéciaux.